Самая мощная маска от морщин. Подходит для всех. Нам необходимо кусочек банана. Если большой банан, можно взять четверть банана. У меня банан маленький. Измельчаем его с помощью вилки. Добавляем кофе. Можно растворимый. Одну чайную ложку. Кукурузный крахмал – одну чайную ложку. И молоко – 2-3 чайных ложки. Все это нужно перемешать. Маска готова, хранится в холодильнике до 3 дней. Наносим на заранее очищенное лицо. Можно наносить на зону под глаза, на всю область лица, на 20-30 минут. Смываем теплой водой, а затем холодной. Лицо у вас освежается, морщины разглаживаются. Маска очень питательная, увлажняет кожу. По желанию можете добавить несколько капель вашего любимого масла. 2-3 капли. Это может быть масло виноградных косточек или даже оливковое. Перед нанесением маски можно сделать массаж. Друзья, всем спасибо за просмотр. Оставайтесь здоровыми, красивыми. Увидимся с вами в следующем видео.